Распаковка сюрприза от подписчика Чик. Что ж ты там прислал? Упаковано, скажу, отлично. А? Озон за рекламу не платил, мне доказывает его. Озон. with the view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just gotta get through Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true I Так, где она открывается? Открывается вот так. cut myself off from the Что, rest готовы? of the room I know that time Готовы или не готовы? Здесь ничего страшного. Не парень. На что же это похоже? Спросите вы, а я вам скажу, это кресло. Че, как он? Такая поджопник. Так, ну здесь разбирать надо. В общем так. Камера сюда. В общем так. Сейчас соберу. Пройдет минута для вас. Секунда. Да. Для вас пройдет секунда. Я сейчас соберу и покажу его, какой он будет. I try to be human, find a solution, my evolution A place like this, it didn't exist, you like this So you can go pick the bad or the good, got a glass halfway I know It's easier to hide than just to lay low Not everyone in life has got a halo I'm standing in the red inside a payphone Just wanna break, no I'm not gonna give in Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin Never get lost when thoughts pull you in I miss the old you We died with a purpose All the energy around me felt nervous Scared I would pop